آه كديوس وضع في إذا بدك تسمعني أنا مش عارف في, في, في, كهف بحاول أخرج حول أخس آه. كان عندي مشاريع النهارده استحمى اسمع موسيقى <laughs> لا دقوا على باب انا لا <laughs> لما كان جايين لما كان جايين بص احنا فين دلوقتي جاينا انا عارف انا فين هي هي والأمريكي ايه اللي جرالك هنا أه، باينه وش صرالو يا اخو شوف حابني نكسبليكي لك را تارارارم اه غلط غلط باش نعبز اكس عبز كارو سلامت راسك خويا سليم ايه غادي تموت ولا تعيش هادي ما على بالناش عندو آه، بريكي نايس بريكي هذا ما نقدروا نعيشو به Uh oh. آه، تاخذ راي غير دور هاي هاي شعلوا في ميجان هو هذا شكل اه هذه الطريق اللي كان فيها واسمه يفو هذا شكي دي ديغلانغو شكي اه انها كتابات قديمة صارت عبر الزمن لقد كان الملك مجنون وكان يحب الكثير من الساكريفيس الو بقول لهم هلو راهو يقول لهم هلو اوه هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ضلمه ضلمه ضلمه اه نايس هاتشو نحلو الباب اه لا انا وين جوزو دوك آه. نايس نايس اه نايس من هناك بصح علاش تقول من هناك يمشي في السايلنت اه لا واه يسرو به علاش ما ياكلوهمش يا خويا قتلوهم برك شد الدور شد الدور شد الدور تبلط تبلط تبلط تبلط تبلط طلع كور كور هاي هاي ابليسه يا عنده سنسور هذا الوحش هذا آه ما تقدرش تخرج من الشميسة يا واحد يا واحد الحرايمي يا بو ماشي عايز ايه واحد ياكلك يا اخو حبيت يسر بك تقول له عايز ايه مني مريض هذا شكل الله اكبر Ah! واش يا إيريك يا ليزو؟ Ah, Are you okay? Are you hurt? I'm good. Did you see Sergeant K? Kolchak? Last no. I saw they were together. Stay away. I tried. Something's interfering with the signal. That could be another way out. I don't know. You know I've got your back, Rage. Yeah, Stay close, you'll be fine. <laughs> ايوه يا ريتشل I'm pretty good at looking after myself, Eric. اه it would seem so. <clears throat> Carabiners, quick draws, rope, light. Shit. Okay, All good? all good. Let's do it. وعلاش راني هنا وعلاش Well, that's a steep drop to nowhere. اوكي We've got rope. I guess we could classify this as quality time. You and I always did have a different view on quality time. Ah, سكتينا. Doesn't this remind you of old times, Rach? You mean the sense of feeling lost? اها سبوت شو نقرا هنايا بلوم بلوم بلوم علم يشيل لكلم إنها كتابات قديمة ما يستطيع العلماء من حل لغزها أبداً looks old. Let's go. Old? It's ancient. But that's cuneiform. Sumerian, maybe? Sumerian. What is this place? Sumerian. Tá from Sumerian. C'est rare. Très rare. The expert on history. Didn't realize. Expert of history. Wala minna, okay. Let's keep moving, girl. Let's keep moving ترى يا وش كاين هنا You've got a certain cool under pressure. هذا هو الملك المجنون يا What do you think this place is? Hard to say. These carvings look religious. I think we may be in a temple. Pazuzu. Pazuzu who? Zuzu. Pazuzu. Do you not watch horror movies? You should know the answer to that. It's a Sumerian demon. Something to do with plagues, I think. Uh-huh. Plagues and demons, huh? Great. Zuzu. Marana contra el Pazuzu. Uh-oh. Great, that's all we need. Uh-oh. تحبيه به اوه نزلوا باللط هذا اي هاي هاي زطاح ضربه بحبه لوبي يا اخو حبه جرانادا كورير كورير كورير We gotta go through it. make it. The other way is safer. معاه بنادم اه قد نفسك وبلع فمك سيختو ني بيش بلي ني بيش بلي ما زال ناو لا لا اب اب ما تستنفش sleknaa sleknaa lets go lets go go yalla ay ay ay hak hak el koutou hak el koutou fi ainak santain hadou chiki يه وسرعة اه نايس ريتشل تمبل آه 70 متر تحت الارض ليتس جو نورمالمون كاين راديو هنا صوناتو بانك بانك Locals were spooked by these mountains. Can't say I blame them. سورانا بو Eric, take a look at this. Think الراديو it still works? Let's Alec. find out, shall we? The tape is all tangled up. It's fine, I can fix that. فيكسي فيكسي يا مدموزيل واش عايز دي هذا Oh my god. Stop wearing yours. Ah, sumetada. It doesn't. Always close to my heart. Yaho, you always were a good guide. I I've moved on. I fucking moved on, خويا الباز. Not so much. خلاص قاتلك نور نو. no. I've forgotten what this ring means to me. <sighs> no, no, I don't need it back, Royal Buzz. I fucking moved on. Oh. There is someone else now. We were good together. There is someone else now. We need to let go Hello. Someone else now. wait. I knew it. Voilà. The bones of this temple are drenched in blood. We have set foot on an uncharted shore and roused something ancient and wicked. A blasphemy that comes in indescribable shapes and forms. For eons we lived as children in this world, unaware of the horrors that slumber beneath our feet. Ah. Now we have blindly thrown open the gates to madness. I fear being taken But I must do what I must. We must seal this place for eternity. For all mankind. Mary, I'm sorry. ما كاين مخلوقات بزاف هنا اللعنه هذه قاع تاع صوران هذاك شركه ابناها اه جا الصميت هذا هذا الكابيتان kill them all. What the hell is going on? I don't ah, Voilà, shift. It was not supposed to play out like Voilà. بس اللي تشوف شكون حابني ندير سلك لابيستي دوك انا باك واش نديرو جو نخلو لهم الشينوي ونخلي لهم الشين ياكلوه وحنا نروحو Hold him off. Merwin, those are not Iraqi. Whatever the fuck they are, they're mine. Go. ايه بقى اخوي انت قلتها ليتس جو ليتس جو كمان I won't leave a man behind. I say leave man behind شريكي. him behind. Yeah, I swear. We die with him. Go. Get out of here. ايوه but... Hey, wait, wait. Because we don't leave man behind, Chicky. It's خويا الباز. لازم تسرفايفي. راح يطلع عليك ويدير لك الحمحم. نايس انا قلت لك واحد ما يسيرفايفي معايا في لاسيري هادي واحد ما سيرفايفا معايا سينما سينما مود اها You're not serious. That looks decades old. we have. It's the all we have. يا جا سمعتها يا خو ميتي فو اكوفير ما تيرو عليه نو نو نو نو نو ما كان لا لنا هنا شريك هاي هاي هاي هاي هاي هاي طلع الحبيله nice. هاي هاي هاي هاي اه علم من الخيط راح يتقطع هاي هاي هاي ايش عن هالبيئة شركة حنطيحوا فيه سجح نموتوا في سجح Rachel, will you hold still? خلات خلات شريكي كيف ستشعد في مجال تحته يا تقطع الكاب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اخويا متو كيف كيف ريتشل انت مهبول شريكي نو نو نو نو ما قطعش الخيط يا ما راحش نقطع الخيط موتوا كيف كيف انت تاني تموت اذا هي تموت انت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما انقطعش الخيط طيح هي طيح انت قلنا يموتوا للزوج as a couple لا وجاد اسلكو نايس اي راح